Cause a fortune readings my name from the brain I sacrifice myself to win heaven with boss But I will die as a god protegiam, protegeria todos da importa missão. Ela saiu do meu posto de novo e de novo, pois todos estão sob minha proteção. Quando os deuses mais fortes reconheceram que eu era digno, então como Deus antigo me elegeram. Cause a guardian Raiden's my name from the earth plane I freeze myself to win every win other boss But I will die as I